A pokol első, második, harmadik, negyedik köre. majd az ötödik. Hatodik. És végül is a legutolsó. Itthon vagyok. Enged, hogy lepihenjek, és meggörbülve elaludjak végre, hiszen itt is jelen vagy.